Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是米娜。今天呢，带你们参观尔湾花果山彭德瓦小区的四号样板房。四号样板房呢，现在有上市出售，三千四百零二尺的建筑面积，售价二百零二万四千零八十。好了，现在就跟我一起参观一下吧。